パパパパパパパパうん何してるのパパどうしちゃったの動かなくなっちゃった動かなくなったうん うんパパ何かあったの幼稚園で先生にねパパに言ってあげなさいって言われたのパパに何か言ったのいつもありがとうパパ大好きってパパどんな顔してる してる